network. Uh-huh. Like that is a lame excuse. Yes. You said you are pregnant, right? And he doesn't want to speak my consent. weebali nnyo nate era gwe mulungi ali wamu naffe e, ku mukutu guno okola kyamanyo nyini ddala ddala nkwebaza emirimu gyotutuzakinga olunaku olwaleero ate nokutugoberera nokulikinga nofollowinga nosharinga nosubscribinga kyamaanyi nnyo nnyo nate era nyini ddala wabaddewo katemba ku muganda wa bobi waini Eh, gwe bamukozeeko mu studio ya ntv the beat baadde mu program gye bayita the beat eh, ne daginice Ah, katembo ndi bamuprankinze nga balaga nti yafunisa omuwala olubuto era omuwala akubye essimu ku mpewo ngaclaiminga dax vibe okubanga yamufunisa olubuto naaba nga takyakwata masimu ge amunoonyeza olubuto yalwegaana bintu ntiwe bityo so wabaddewo obunkenke ku mwami ono ku muvubuka ono tetumanyi oba abadde ayinayo bye yakikola ng'alowooza bye babadde Ah, bagezezzaako kuba essimu ku lunaku olwa ku budde obwo kubanga bamuswaza era alina embeera gy'ataddewo eragidde ddala nti alinga ayinayo be yakola ki be yafunisa embuto naaba nga ate tabaresponding'irako dax 5 muyimbi <clears throat> yayimbako olimba lwamayimba 10 erwasinga okumuggyayo nenyimba endala nyingi nnyo nnyi ddala era mutuwa bobi wine okuva mu kibiina ekya firebase crew ah, kakati obutawanvu ya nnyo mbadde njagosa okolaba akatambi kano nateera olaba obunkenke obubaddewo mu studio webakubidde essimu nga bamupurankinga okuba nga waliwo omukyala gwe yafunisa olubuto naaba nga ate tamuwa buyambi kale wuno yogera naye for one minute katuveeko mu bulango <laughs> just talk for one minute just talk to her hello anti wuno yogera naye <laughs> on air olaba eh Network agembera teri. <laughs> Hello, how are you? That's right. Like really. Who is this? You, you don't reply to my messages. You don't pick my calls. Why? Give me five different reasons as to why you don't pick my calls. Ati nzo kubanga olimbega, chitegera. Nya kula ba live, chitegera. What the hell are you talking about, Mbega Bichi? Ah, uh, who is this? You pick my calls. Who is this? you pretend as if you don't know the person you're talking to. Just answer me, why don't you pick my call? Wow. to the place I'm always, there's no network. No network. Uh-huh. Like, that is a lame excuse. Uh, but let me tell you, I, I have discipline. I cannot, I cannot refuse to pick up I think, well, but madam, madam, <laughs> you said you are pregnant, right? Even she came here. Yes. You said you are pregnant, right? And he want to speak my cause How can she be pregnant when I'm a virgin? <laughs> what the hell? <laughs> no, let's, let's, let's, be, <laughs> let's be for real. Hello, baby. weberere munawe tolabisa kiwanyi like you're so silly ah. anyway this is a number woman you woman you what you do with a girl so let's get back to business where was i uh, you guys are you pranking me man no Let's get back to business. So, mm. Sammy. Yes. Let's get back to music. Well, well, well, well you are still you are still telling me about. Let's get back to music. Let's get back to music. music. Binojabimala after the show. Mm. mm. Okay, uh, let's go back to the music. Are you ready for music now? Can you talk music? you're ah, still telling me about creating your own vibe. Creating vibe, but man, this baby girl. <laughs> we are just joking. You're fucking <laughs> wrong! There you go. He's a good boy.